Dobré ráno, naši drazí přátelé všude ve jako světě. Podívejme se na verš 26 v 8. kapitole Římanů v překladu Passion. a A podobně se Duch Svatý zmocňuje eh? i nás v naší lidské křehkosti, aby nás zmocnil v naší slabosti. Para nos empoderar em nossas fraquezas. I like that. Líbí se mi to. I like that it's the power of the Holy Spirit that gets hold of us. Líbí se mi to, že je to moc Ducha Svatého, která se nás zmocňuje. In our human weakness, in our frailty. V naší lidské slabosti a e křehkosti. Remember, one of the rules of Bible translation is the context. Pamatujme na to, že jedním z pravidel výkladu Bible je kontext. Let's look Podívejme se, v jakém kontextu se nás Duch Svatý zmocňuje. For example, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for. Například ve chvílích, kdy ani nevíme, jak se modlit, anebo neznáme ty nejlepší věci, za které bychom měli prosit. Poslouchejte mě. <laughs> Jsem křesťanem už 54 let. A nepamatuji si na jediný případ, kdybych byl na křesťanském schromáždění a lidé by řekli, modleme se, ale nevíme, jak se modlit. Jsme příliš slabí, křehcí, nevíme, jak se modlit. Je zajímavé, že kdykoliv se potkáme s ostatními křesťany, vždy jsou dostatečně chytří na to, že ví, jak se modlit. Modlete se hlasitěji, intenzivněji, chci slyšet váš hlas. Bible says we are too weak and we don't know how to pray. Bible říká, že jsme příliš slabí a nevíme, jak se modlit. How can we become so arrogant and think that we know the art of prayer? Proč jsme tedy tak arrogantní a myslíme si, že známe umění modlitby? I want to experience this. Vzpomínám si, že jsem byl na kolenou a říkal pánu, chci to zakusit. Jsem slabý, křehký, nevím, jak se modlit. And I'm telling you, které slova nedokáží vyjádřit. Demais para serem usados com palavras. I tell you what, Řeknu vám jednu věc. Mnohokrát ve svém životě jsem byl na kolenou, nebo jsem ležel na zemi. A zcela se podával Duchu Svatému. A říkal jsem, Duchu Svatý, nevím, jak se modlit. I Nevím, co dělat, co e říkat. Não sei o que fazer e nem o que falar. Ale jednu věc vím. I surrender my body to you so that you can pray through me and for me. Oddávám ti své tělo, aby se mohl modlit za mě a skrze e mě. And many times I've been just groaning with words that have no probable a mnohokrát jsem jen tak vzdychal a ty povzdechy se nedaly vyjádřit slovy. Bylo to sténání a e vzdechy vycházející z hloubky mého ducha. E a já jsem si uvědomil, že je to Duch Svatý, který se modlí skrze mě. E a mnohokrát se modlil za mě. to the Holy Spirit so that He can Proč se nenaučíme podat Duchu Svatému tak, aby se mohl modlit za nás a skrze nás? Je to proto, že máme rádi svůj modlitební život pod kontrolou? Je to proto, že si nechceme přiznat, že jsme ve skutečnosti no, slabí? My křesťané Křesťané jsme byli vychováváni a vedeni k tomu, že musíme být silní. No, ne, my musíme být slabí, aby Duch Svatý mohl být silný. Mnohokrát jsem se účastnil mládežnické konference v jiné zemi a vedoucí schromáždění popadl mikrofon a řekl, modleme se za e tuto zemi. A dopředu začali přicházet vedoucí, mládežníci, pastoři. A e každý z nich popadl mikrofon a začal se modlit nějakou chytrou modlitbu. Chytré přímluvné modlitby za jejich zem. V určitém okamžiku jsem ucítil puzení, abych šel dopředu a chopil se mikrofonu. No a pamatuji si, že když jsem šel dopředu, tak jsem říkal Duchu Svatý, oddávám se ti, nevím, co mám dělat, jsem slabý. Použij si má ústa jakýmkoliv způsobem chceš. V okamžiku, když jsem uchopil mikrofon a přiložil ho k ústům, I dropped to the ground. Eu caí jsem no upadl na zem a nevyšlo ze mě jediné slovo. I was groaning and groaning and groaning for a quite a long time. Jen e jsem sténal a sténal a to trvalo docela dlouhou dobu. You know, and people were a little nervous, like, what's going on here? Lidé byli trochu nervózní, říkali si, co se to tady děje. But I didn't care. Ale mě to bylo jedno. It's funny, we Christians, we don't have control of our prayer life, we get nervous. Je zajímavé, že když my křesťané nemáme kontrolu nad svým modlitevním životem, tak znervozníme. I was laying on the floor groaning and looking stupid, but I didn't care. Ležel jsem na zemi, sténal, vypadalo to hloupě, ale mě to bylo jedno. So I want to challenge you, my dear friend. Chtěl bych vás vybídnout, drazí přátelé. Why do you not say proč neřeknete? Duchu svatý, jsem tak slabý. Nevím, jak se modlit a co se modlit. Vyjádřil by se prosím skrze mě jakýmkoliv způsobem chceš a uvidíte, co se stane. Ozve se sténání, které nebude možno vyjádřit chytrými lidskými slovy. Ale bude to přesně ten způsob, kterým se Duch Svatý bude chtít modlit. On ví, co potřebujete a co on potřebuje uvolnit. Naslyšenou zase zítra.